Konkurs w ramach działania 4.9 kierowany jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz e, stowarzyszeń. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie typów, które dopuszczone będą do realizacji w ramach konkursu, dopuściliśmy możliwość wnioskowania organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność gospodarczą, a także partnerstwom organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszym z typów projektów jest typ, który uwzględnia dalszy rozwój zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego przez wspieranie inwestycji w mariny, porty oraz przystanie. Nasze dotychczasowe doświadczenia we wsparciu infrastruktury zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego to ogłoszone cztery konkursy, a także nabór projektów indywidualnych. W efekcie tych naborów dofinansowano 30 inwestycji, które się znajdują na szlaku. Kolejnym e, obszarem, który chcielibyśmy wspierać to uzupełnienie infrastruktury kajakowej województwa. Mamy także doświadczenia w realizacji tego rodzaju projektów, między innymi e, kajakiem do morza, e, projekt, który miał na celu utworzenie sieci przystani kajakowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Mm, zmienną, która wpłynęła na decyzję o włączeniu tego typu do konkursu był fakt właśnie naturalnego uwarunkowania województwa zachodniopomorskiego. Liczne rzeki oraz jeziora, a także fakt, że turystyka kajakowa jest najbardziej e, atrakcyjną dla Polaków formą spędzania e, aktywnie czasu. Równolegle do um, rozwoju turystyki wodnej na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy do czynienia z rozwojem turystyki opartej na bazie historycznej. Potencjał kulturowy województwa jest bogaty i zróżnicowany i może stanowić on bazę dla ofert pobytowych i turystycznych. Stąd też wykorzystując naturalne zasoby, chcielibyśmy wspierać rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, która polega na rekonstrukcji miejsc oraz obiektów historycznych, tak aby możliwe było e, realizowanie w niej działalności e, rekreacyjnej oraz turystycznej. Każdy projekt powinien przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości e, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczególnie premiowane będą projekty, w wyniku których realizacji powstaną nowe miejsca pracy. Istotne jest tak, e, także, aby projekt e, zakładał tworzenie lub współtworzenie produktu turystycznego. W ramach konkursu premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie przez operatorów z uwzględnieniem podpisania listu intencyjnego. W ramach tych projektów oczekujemy, iż produkt turystyczny i oferta turystyczna będą możliwe do wykorzystania całorocznie. Łączna kwota alokacji zaplanowanej na konkurs wynosi 30 milionów 80 tysięcy złotych. Została ona podzielona i przypisana w różnych wysokościach w zależności od typu projektu. W założeniach konkursu uwzględniono e, szczególną sytuację gmin, które znajdują się na terenie specjalnej strefy włączenia. Są to gminy, które znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-gospodarczej. Stąd też zaplanowano, iż maksymalny poziom dofinansowania dla gmin, które znajdują się na terenie specjalnej strefy e, włączenia będzie wynosiło 70% kosztów kwalifikowalnych. Dla projektów które gmin, które znajdują się poza specjalną strefą włączenia, ten poziom dofinansowania wynosi 60%. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2016 roku, składać w rozumieniu opublikowania ich w lokalnym systemie informatycznym. Po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w systemie należy w terminie 7 dni po zakończeniu naboru dostarczyć pisemny wniosek o przyznanie pomocy do instytucji ogłaszającej konkurs, czyli do dnia 7 października należy złożyć pisemny wniosek o przyznanie pomocy. W ramach regionalnych specjalizacji wyodrębniono e, specjalizację turystyka i zdrowie. E, dzięki temu będzie możliwe wspieranie działań z obszaru turystyki e, w ramach projektów realizowanych przed, przez przedsiębiorców w działaniu 1.5, które mają na celu wsparcie inwestycji związanych z inteligentnymi regionalnymi specjalizacjami województwa zachodniopomorskiego. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż e, województwo zachodniopomorskie mm, jest bogate w różnego rodzaju uzdrowiska. Planujemy także e, inwestować we wsparcie ich infrastruktury w przyszłości. Planowane do ogłoszenia konkursy w kolejnych latach obejmują także wsparcie różnorodności biologicznej, a także dziedzictwa kulturowego. Pośrednio na rozwój turystyki będą miały wpływ działania, które będą finansowane w ramach obszarów wsparcia rewitalizacji, a także popularyzacji edukacji.